Манифест ремиксера. Режиссер и автор сценария Брэд Гейлор. Этот фильм о войне. Война. Войне идей. Поле боя. Поле боя интернет.